新浪娱乐的朋友们，大家好，我是程毅。嗯，看过。最吸引我的点，他是一个很强大、很厉害、很善良，是神与人之间有血有肉的一个角色。我自己个人肯定是。 小哥比较多一点，因为他是神一样的存在嘛。呃，觉得每个角色他都是写的非常好，吴邪、胖子，包括，呃，其他的角色都是相辅相成的，都是一系列写下去的，包括大家，啊，里面生存的东西，都是铁三角里面的感情啊，都是写的特别好，所以每个角色都是很好。因为当时是。 公司老板跟我们说说让我去见一下导演，嗯，见完之后，因为他没有告诉我要去演哪个角色啊。后来导演跟我聊天，他说你先看看小说，看完了之后，他觉得让你对人物的理解和感觉去分析一下，去聊一下。后来经过导演和公司的安排，就让我去演这个角色。那也是我自己也想去争取一下，觉得很幸运。 刚刚拍的时候肯定会有一些压力，但是剧组，呃，包括大家所有演员、导演，我们的，呃，氛围特别好，特别舒服，所以大家聊天、对角色的理解、创作上面，就是压力已经没有了，反而变成了动力。比较肯定是不可避免的嘛，因为嗯，每个人对每个角色的解读也是不一样的，所以压力嗯也肯定会有，但是做好自己，把自己心目中。 和那个张起灵做到最好。他们扮演的那个张起灵肯定是不同阶段的，嗯，我扮演的那个张起灵是不同阶段的。其实，在书中描述他是比较少的，嗯，但是作为演员我去扮演，那么肯定是我不能局限于在书中他的生活状态，去思考，包括他的行为特征，不断的去去去想，包括他的眼神啊各个方面，嗯，还有就是。 我尽量捕捉他的一些想他一些思考一些生活状态，包括他的行为特征，因为他所有的情绪，啊，不是表现在脸上，啊，他的眼睛肯定是有内容的，所以在这一方面我做了一些想法，嗯，和特征。其实我胆子不是小，是可能我自己不太敢，从小不太敢看这个惊悚的这一方面的题材，就比较比较会害怕。 害怕拍静婆的时候，因为她是真人扮演，我刚看到的时候吓一跳。结果嗯，我找几个武行兄弟，他站在我旁边，因为吊威亚，我跟他有一场戏，嗯，找了几个武行兄弟在我旁边，我说你们一定要保护我，因为的的确确挺可怕的，所以这个还是真的挺可怕的。后来，就是克服了一下就 OK 了。因为我是个人啊，那个真的是很害怕的，因为。 我记得印象特别深刻，拍那场和进婆那场戏，而且他还抱着我，所以当时就是吓死我了嗯，后来就是想着一下，慢慢克服了，就就就可以了。反正我看到小杰和博宇哥也挺多多少，但没有那么夸张啊！哇，都这哇，真的就是还是会有点有点吓到，嗯，包括你们看的时候不也？我相信很多人都被吓着了吧？ 对，所以他们做的特别真实。啊，对，很是呃，所有的景都是一比一搭出来的，大部分。对，我们这个你包括海猴子，也是一个真人，每天花六个小时的妆，他戴戴那个牙齿和那个所有的外面那个皮囊，很热的。我记得有一次他差点自己都有点晕倒了，支撑不住了。所以这个就是海猴子，包括静婆，都是他们自己真人扮演。 嗯，所以啊，你看到本人还是挺害怕的。呃，做过就是两三个月静坐吧，呃，一些柔韧性的训练和一些打戏，还吊威亚。那肯定会遇到困难，就比方说，因为小哥嘛是柔韧性非常好的，超神嘛。问我刚刚说有个一字马能不能做？我当时是肯定不会一字马。 就是提前两三个月训练，慢慢劈叉，慢慢给你拉筋，就是，在打的过程当中会让你自己柔韧性更好一点，做好了准备的时候打起来会更舒服一点，更好看一点。训完练之后肯定是比之前强太多了。 <laughs> 因为之前有一个话题嘛，就说说成毅好 A 一男的。我也是最近才知道好 A 的，很厉害嘛，很厉害，很 man 嘛，基本很会打，对不对？对。所的地方。 我自己都不知道，真的不知道， <laughs> 这个得观众去给我评价。不知道，我如果对自己来说，肯定会有要求的嘛，就不能说自己是最满意的。其实还是会有很多进步的空间，嗯，比如说有很多，呃，有遗憾的，包括大海猴子，其实我们设计的很好，包括有些动作可能难度系数比较大。嗯，拍摄过程中有受伤或者怎么样？ 啊，受伤很正常，就是你拍打戏，你肯定会有一点受伤，很正常。因为我们在片场就很开心，我们在片场就天天就是聚会嘛，因为大家自己带自己喜欢的吃的，嗯，包括你今天带什么了，我明天带什么了，就会大家一块分享。所以我们在片场就每天都是聚会了，私下就是拍完戏之后立马大家就进了进了另外一个组。 嗯，包括明浩、博宇哥都进完另外一个组，一直没有时间。上次采访完的时候，也是大家比较仓促，都是立马赶回去了。我们自己三个人聊的时候，也会哎，会有一些遗憾嘛，就是，嗯，艺术也都是遗憾嘛，只能这么安慰自己。但是如果有，呃，下一次这样的一个机会，我们肯定会做得更好。我们永远是好兄弟，一辈子的铁三角。 《盗墓笔记》这个系列还有很多，就是作品啊什么的，各种。嗯，有机会肯定愿意啊。对，期待吧。我们三兄弟一直也说，就是如果都没有拍过瘾，对，都没有拍过瘾。如果有更有机会的话，我们肯定会演绎的更好。这个倒没有想过吧？觉得作为一个演员，什么都应该去尝试一下。 其实拍戏大家都差不多，也都是这个样子。只是说拍古装戏就难免会粘头套。如果你看现在是七月份吧，你可能天气会很热，粘这个头发粘在这个皮肤上面。如果你很热的话，这个纱边会开，因为你毕竟还捂了一个头套嘛在上面，所以在这一方面会稍微比较有点难受。太多了，没有演过都想尝试。 <laughs> 我倒没有想这么多，只是。 做好目前这个阶段，因为踏踏实实把目前这个角色演好。因为可能呃，人的心态会变的嘛，每个时期是不一样的。现在这个目标就是踏踏实实把目前这个角色演好，嗯，因为我也没有想那么多，希望自己的作品会有越来越多的人喜欢吧，去接受。 就是顺其自然吧，做好眼前的，也没有想那么多，也生活比较简单，嗯，就是拍戏工作，没事钓钓鱼，喝喝茶，钓钓鱼，钓钓就是有，就是横店嘛，有钓鱼的地方，嗯，很不错，有时去钓钓鱼，喝喝茶，这生活比较简单。嗯，还真的没有时间，一直在拍戏工作，因为。 嗯，这两个戏一直拍下来，戏剧结构也比较复杂，而且工作量比较大，所以一直就是在拍戏，在工作。好看，你们就一直要看下去。如果觉得真的好看，你们一定更要看下去。还有，请支持我们，诺爱浅沙亲力神树，不会让你们失望，因为这是一部匠心作品。